ابوك لا تفنش والله جد اخوك لا تفنش والله جد الله يحضن يا الله ما يسترى أكثر Watch out! وينه؟ واتش اوت واحد اداء الصراحه هدي هدي شوي خلاص انت خليك على في واحد في واحد طلع فيول عنده طالع طلع طالع ورانا اثنين ليه؟ بس رجعت ورجعت انا انباري انا والله ما طلب Watch out! Watch out! روح روح روح ما خرجنا صوت Watch out! جديدة جديدة جديدة جديدة Una de mí. صوته هاي نصه وين هن فوق؟ Watch out! لا لا لا لا لا لا يا الله عندي عندي ترى عندي بوت انا اللي خطبني اللي عندكم بس حتفنشني البوت <laughs> الدوريه معلق عليها 노 떼야 돼요. واصلين طريق جاي عليهم العالم في عالم في عالم هنيك انتبه ايمن ايه دي عبرجو الله العظيم دمه خفيف tá, tá vendo? Antes tá. ورا السيارة واحد بودي ورا السيارة طابوت ثلاثة يا الله إيه طلت ثلاثة طلت اثنين شو عرفني shit is for me Me? Me, this shit is for me Bitch verbatim, working all day, these games I'm playing Killing every shitty rapper, motherfucker slam Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now Right now, right now, right now. Ain't nobody fucking around town right now Ain't nobody fucking with the sound right now Ain't nobody fucking around town my shit right now Right now, right now, right now. Ain't nobody fucking around town right now Ain't nobody fucking with the sound right now Ain't nobody fucking around town my shit right now Yeah, right now